مرحبا اليوم عملت لكم كيك انا استمتع واكلتها بلا طحين بس جوز بالهند بس بدي لكم آه، يلي ما بيحب سكر ما يحط سكر محروق يلي بده نص نص الكاسه يحط نص كاسه آه، نو مو مشكله كثير طيبه كمان بتطلع بالمناسبه هذا الكيك قبل ما حدا عملها وان شاء الله بتجربوه بتحبوه بدي لكم جاي راس السنه والبابا نويل قبل ما يفوت بيرن الجرس لا تنسوا ترنوا جرس فيديو يوتيوب مشاركه subscribe. والبابا نويل بيجيب هدايا انا بدي منكم لايكات كتير كتير كتير كتير اليوم بدنا نعمل كيك كتير سهل بكاستين جوز الهند سبع فناجين قهوه يعني كاستين جوز كاستين كبار عندنا 250 جرام حليب مكثف عندنا سبع بيضات أو ست بيضات عندنا هون معلقة معلقة شاي صغيرة آه، برش برتقان أو برش ليمون عندنا معلقتين شاي صغار baking powder عندنا ربع معلقة محلب وعندنا ثلاث أرباع المعلقة فانيليا بدنا نخفق البيض ما بدها كتير خفق ننضيف نضيف بالنسبة للحليب المكثف كتير على مهدنا بدنا ننزلها بدنا نضيف كل شيء بنزيد كاسة سكر بالقالب يلي بدنا نعمل الكيك كيك جوز الهند بدنا نعمل كراميل وهيك دعبت عنا وصار اخذ لون كراميل انا حركتهم شوي السكرات لان قلبي مستطيل وما في غاز مستطيل اذا دائري عملوا مثل ما انتم تعرفوا وزع الكراميل هيك على اطراف الصينيه كلها من كل الجوانب حركتهم منيح انمزجوا كلهم سوا حرارة الفرن أول شي خمس دقايق بنشعلها ل 220 بعدين بننزلها ل 180 نص نصاني هلا بنسكب المزيج بقلب القالب سكبت المزيج بقلب القالب هلا على طريقة كريم كراميل بنحط المي خليها سخنة بننزل القالب بقلبها بهالشكل لساتها سخنة أخذت تمام ثلاث أرباع ساعة معي بجوز أفرانكون غير ما بعرف بس مهم إنه الوش تكون هيك أطرافها شوي حمار هلا بتركها لتبرد تمام بس تبرد نقلبها وهي كيكنا جاهز خلينا نقلبها